Du bist echt geil. <laughs> oh, da bin ich wirklich ein bisschen überzeugt, ey. Das gibt viele Flugstunden, Junge. Oha. Ja, es gibt schwierigere Manöver. Jetzt verstehe ich, was du meinst.